बसमीम हाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम आज हम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या फ़राइज हैं उनके और क्या अख्तियार हैं इस मौजू पर हम आज से आप हम आपसे बात करेंगे सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2020 की दफा तीन में रजिस्ट्रार के बारे में बताया गया है अब देखिए रजिस्ट्रार तो हर महकमे में होता है जैसा सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है उसमें जो रजिस्ट्रार होते हैं उनकी एक ही जिम्मेदारी होती है कि भाई जो दरखास्त जाकर देता है या मुकदम अदा करता है तो रजिस्ट्रार के पास लेकर जाते हैं रजिस्ट्रार उसमें देखता है कि भाई क्या गलत है क्या सही अगर सही है तो उसको रख लेता है नहीं है तो उसको वापस करके सही कराता है निशानदेही करके और फिर उसके बाद में वो उसमें रजिस्टर में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद में फिर वो जज साहबान के सामने पेश की जाती है इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट भी रजिस्ट्रार होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी रजिस्ट्रार होते हैं सबका और मोस्ट आला के पास भी जो है एक रजिस्ट्रार होता है जो दरखास्त लेके जाता है तो पहले रजिस्ट्रार के पास वो देखता है कि हाँ साहब ये मुस्तब <clears throat> के सामने पेश करना ही जानी चाहिए या नहीं वो देखता है अगर है तो वो उनको अपने रजिस्टर कर लेता है अपने बाद में तो उसके बाद में फिर वो मोहते आला के पास जाती है लेकिन हमारे महकमा जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनकी तो शान ही कुछ और है कि उनको इतनी जिम्मेदारियां दी गई और जो जो महकुमों के काम हैं वो सारे इनके सुपुर्द कर दिए गए हैं अब मैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ यकीन आपको इससे हैरानी होगी कि एक रजिस्ट्रार और उनके नाजुक कंधों पर इतने सारे जो है <clears throat> फ्राइज डाल दिए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन एक्ट और कवायद के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए फंड की मुनासिब सरमाकारी को यकीन बनाना कोऑपरेटिव अंजुमनों के काम करने वाले अफसरान के कामों में जिसमें ऑडिट ऑर्डर इंस्पेक्शन इंक्वायरी और सरचार्ज का तयन करना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तनाजात साजिशी के अमल के जरिए तय कराना और इसके अलावा रजिस्ट्रार अंजुमन और कमेटी के मेम्बरान की मदद करता है जब वो किसी उलझन में फंस जाते हैं तो उनको उलझन को खत्म करने में मदद करता है जब वो किसी उनको गलत काम करने से रोकता है मदाखलत करता है अंजुम जब अंजुमन अपने फराइज में सुस्ती करता है फिर उसकी सर्जिश करता है दूसरे लफ्जों में रजिस्ट्रार का दफ्तर दादा सर हालात के लिए रबते का पहला कानूनी नुकता है और अथॉरिटी की शख्सियत है रजिस्ट्रार का दफ्तर शफाइत कारकर्दगी कार्रवाई की रफ्तार और तनाजात के मुनफाना हल के मकासद के लिए कायम किया गया है जहां पर रजिस्ट्रार के अख्तियार और फ़रज़ का अहाता किया गया है जिन्हें joint registrar deputy registrar assistant registrar खसूसी तौर पर मुकर करदा अफसरान और दिगर इंतजामी अमले की मदद करता है जो हर रियासत में तस्वीर करदा अजला और दायरा अख्तियार में काम करते हैं अंजुमन के जरिए फंड के मुनासिब सरमाकारी को यकीन बनाना निगरानी करना उनको मुनजम करना असलाह तब्दीली अंजुमन के ज़िम्न कवानीन में तरामीम के लिए हिदायत जारी करना सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन को मनसूख या मअतल करना एक इंक्वायरी ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्र करना ताकि मुआयना और असलाही इकदाम को हरकत में लाया जाए अगर कोई हिसाबात में हेर फेर करना प्लाटों के गलत अलाटमेंट करना रजिस्ट्रार के अहकाम के खिलाफ वर्जी करती हैं तो उनका देख वो जायजा लेना किसी हिदायत या कानून को नाफिज करना जिसके अंजुमन की तरफ से खिलाफ वर्जी की जा रही हो सालिस बनना और माशरे के तनाजात को हल करना इंतजामी कमेटी किसी भी रुकन को हटाना सजा देना अगर वो खिलाफ कर्जी करते हुए पाए जाते हैं या बद इंतजामी या धोखाधही में मुलवस पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना सेक्रेटरी मैनेजर खजानची या किसी दूसरे अहदेदार को इंतजामी कमेटी के हिस्से के तौर पर मुकर करना या अगर सोसाइटी अपने तौर पर इसे मुंतब करने में नाकाम रहती है तो एक पूरी कमेटी का तकर करना अगर कोई मुमकिन रुकन रजिस्ट्रार के दफ्तर में अपील करता है तो उसकी रुकनीत को मंजूर या नामंजूर करना <clears throat> सोसाइटी की एक खसूसी जनरल बॉडी बुलाना एक नाकारा अंजुमन को बंद करना और उसके तमाम बंद करना <clears throat> ना दहिंदा धोखा दही करने वाले बिल्डर आर्टिकल ठेकेदारों वगैरह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना सोसाइटी के किसी रुकन को इंक्वायरी के सिलसिले में तलब करना और जांच के लिए सोसाइटी से कोई दस्तावेज कार्ड पेश करने का मुतालबा करना सोसाइटी के सालाना ऑडिट के लिए एक ऑडिटर का तकर करना ऑडिट का नतज का मुआयना करना और किसी भी नाकस या खराबी की सूरत में असलाह या ताज़ी इकदाम का तयन करना सोसाइटी के लाजम के लाजमी सालाना बॉडी मीटिंग के इनका के लिए एक अफसर का तकर करना अगर सोसाइटी खुद ऐसा करने में नाकाम रहती है किसी रुकन को सोसाइटी से निकालने के लिए अगर वो संगीन जराय में मुलवस पाया जाता है इसके खिलाफ कार्रवाई करना और जब सोसाइटी को अपने वाजिबात की वसूली की जरूरत हो तो उनकी मदद करना अंजुमन के बेहतर काम के लिए फलाही स्कीमों या फर्जों पर अमल दरामद कराना सोसाइटी के बरवक इंतबात को यकीनी बनाना रिपेयरिंग रिटर्निंग अफसर का तखर करना और कमेटी के कमेटी की कारकर्दगी का जायजा लेना अब यहाँ एक बात ये होती है कि और एक चीज ये भी बताऊं कि जो हमारा एक्ट है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा जो है रजिस्ट्रार के अतराफ घूमता है उसका मतलब ये है कि उसमें चंद ऐसे सेक्शन होंगे जो हुकूमत के के सेक्रेटरी है या वजीर आला है तो वजीर आजम हैं उन तक वो कोई को अगर कोई ख़ास बात होती है तो वो वहाँ तक जाती है लेकिन सारा अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि भाई एक आदमी इतने सारे काम कैसे करेगा तो ये आपके आज से नहीं उन्नीस पच्चीस से ये, ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार के साथ एक डिप्टी रजिस्ट्रार होगा एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा एक इंस्पेक्टर होगा और एक सब इंस्पेक्टर यानी मुस्तकिल पाँच पोस्ट अब <clears throat> जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है जैसा कराची है यहाँ पर भी यही था लेकिन चूंकि आबादी बढ़ती चली गई तो उस हिसाब से डिप्टी रजिस्ट्रार भी का इजाफा किया गया इंस्पेक्टर का भी इजाफा किया गया सब इंस्पेक्टर का भी वो इजाफा किया गया और हमारे सिंध में तीन डिवीज़न है कराची <clears throat> लाड़काना सखर और हैदराबाद जहाँ पर एक एक डिप्टी रजिस्ट्रार और बाकी अमला होता है और बाकी जो, जो वो है महत्व तो वो है उनमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर होते हैं रजिस्ट्रार अपने जो अख्तियार हैं वो इन्हें मुंतकिल कर देता है और उनसे वो काम लेता है तमाम से तो उसके और वो उन सबकी निगरानी करता है तो अब मिसाल के तौर पे आप देखें अब आप यहाँ पे ये बात भी गौर करने की है कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का इसमें क्या काम है वो तो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है कई इंस्पेक्टर है वो है उनके अख्तियार भी अलग होते हैं वो सबको मुख्तलिफ करते हुए अख्तियार तो इनके पास नहीं होते लेकिन यह यहूदे का नाम क्यों रखा गया इसलिए रखा गया कि एक आदमी को सारे काम करने होते हैं एक इंस्पेक्टर है हाँ, उसको ऑडिट में भी भेजा जाता है उसको इंक्वायरी में भी भेजा जाता है उसको रिकवरी के लिए भी भेजा जाता है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल बॉडी के इजलास में खसूस इजलासों में उसको नुमाइंदगी करना होता ये सारे काम करते हैं तो इस वजह से ये चूँकि रिकवरी का काम भी है तो अब जो है कि एक उसका नाम इसलिए दे दिया गया कि एक ही जो है वो सारे काम वहाँ पे करता है इंस्पेक्टर और सब सब इंस्पेक्टर में कोई खास फर्क नहीं है अख्तियार तो दोनों के पास है लेकिन वो उसके अंडर में होता है इंस्पेक्टर के नहीं भी तो वो अलग से भी उससे काम लिया जा सकता है तो वो भी वो यही सारे काम करने के लिए वो यंग इंस्पेक्टर जहाँ इंक्वायरी के लिए या ऑडिट के जाता है तो वो उसकी मदद के लिए उसके साथ होता है ताकि काम में आसानी रहे तो ये बात हमने आपको यहाँ तक बता दी और हकीकत भी यही है और यहाँ पर एक बात और भी मैं करूँ कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास ज़्यादा पावर दिए गए हैं ताकि वो क्योंकि सारे काम वही देखता है और उसको जो चीज़ की जरूरत की इजाज़त लेनी हो काम करना हो या कोई मसाइल हो तो वो फिर डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाता है डिप्टी रजिस्ट्रार भी उसको बहुत ऐसी बात हो तो रजिस्ट्रार से मंजूरी लेता है तो ये तो इसलिए ये हमें चाहिए कि सोसाइटी वालों को जो वो जो भी दरखास्त है ले जाए पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास ले जाए वहाँ से फिर वो उसके आपके तो कामों को सारा देखेगा उस आपका मसले को हल करने की कोशिश करेगा और यहाँ तक के हो रहे के वारंट जो है निकालने का इख्तियार भी है इसको दिया गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार को लेकिन आमतौर पर हमने ये देखा है कि इसका इस्तेमाल फोर ए का आमतौर पर नहीं होता है वैसे ही कोशिश की जाती है कि मामला को सही तरीके से हल कर लिया जाए तो इस महकमे के बारे में मैंने आपको तफसील बता दी तो अब आपका काम है सोसाइटी वालों का तो वो <clears throat> अच्छा यहाँ एक चीज़ का और भी ख्याल रखें कि सोसाइटी का चाहे मेंबर हो चाहे कमेटी का रुकन हो या सेक्रेटरी हो चेयरमैन वो जो है सीधा जाके दरखास्त जो है वो रजिस्ट्रार के पास दे देते हैं कि सर साहब हमारे साथ इतना ये ये जो है वो हमें नुकसान पहुंचाया और हमें परस जो भी है कहना लेकिन ये गलत तरीका है चाहे कोई भी हो अगर सेक्रेटरी है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि पहले दरखास्त आप अपनी कमेटी में पेश करें वहाँ अगर उसका मसला नहीं होता तो फिर वो आगे जाए और वहाँ पर रजिस्ट्रार के भी ये हैं कि जो दरखास्त लेके जा रहा है उससे पूछे तुम जो इल्ज़ाम लगा रहे हो आपका सोसाइटी पर तुम्हारे पास वो सबूत हैं अगर हैं तो उसके दरखास्त को कबूल की जाए अगर उसके पास सबूत नहीं है तो फिर यह है कि उसके लिए उसको वो तो को वापस कर देनी चाहिए उसकी सर्विश करनी चाहिए कि तुमने बिला दें क्यों तो इसके लिए इन इंस्पेक्टर से काम दिया जाता है तो वो दरखास्त लेकर सोसाइटी में जाता है तहकीकत करके रिपोर्ट देता है कि हाँ साहब इसने सही जुर्म इल्ज़ाम लगाया या गलत इल्ज़ाम लगाया तो इस बात का जो है सोसाइटी वालों से मेरी गुजारिश है कि बहुत ही एहतियात और उसके साथ काम करें इन फिर अगले नजस में किसी और मौजू पर बात करेंगे असलकम रहमतुल्ला वबरकू Thank you.